Salam əziz şagirdlər. Bugünkü videomda bölmələr arasındakı genetik əlaqə mövzusundan e, test tapşırma izahının davamını təqdim edəcəm. E, 51 nömrəli test tapşırma sual belədir. Hansı ifadə fotoeffekt üçün enerjinin saxlanması qanunun riyazi ifadəsinə uyğundur? D variantı. Orada yazıb H nü, yəni elektronun aldığı yəni udduğu fotonun enerjisi nəyə sərf olunur? E, çıxış işinə və anada doğru hərəkət etmək üçün kinetik enerjisinə. Bu, deməli, Einstein fotoeffekt üçün enerjini saxlama qanununa uyğun düsturdur. E, 53 nömrəli testə baxaq. Vahidlərdən hansılar BC-də əsas vahiddir sualı qoyulub? Mol əsas vahiddir, Kelvin də əsas vahiddir. Mən doğru cavab Y variantı. 55 nömrəli testə baxaq. E, sükunətdə olan yüklü e, kürələrə təsir edən sürtünmə qüvvələrinin nisbəti F sürtünmə e, 1 bölünsün F sürtünmə 2 nəyə bərabərdir sualı qoyulub, deyil mi? Burada Bunlar klon qarşılıqlı təsir qüvvələrinə bir-birinə e, təsir göstərir. Bilirik ki, Newtonun üçüncü qanunu təsir əks təsirə bərabər. Yəni, bunların yükləri fərqli olsa da, F1, 2 bərabər mənfi F2, 1 olur. Ona görə də sükunətdədirsə bunlar, sürtünmə qüvvələri də bir-birinə bərabər olur və onda e, doğru cavab C variantı, yəni nisbəti 1-ə bərabər olacaq. 57 nömrəli testə baxırıq. E, vakumda sünətdə olan proton, proton yanından neytron keçir. Neytronun hərəkət trayektoriyasını göstərin. E, neytron yüksüz zərrəcik olduğundan ona heç bir qüvvə təsir göstərməyəcək. Ona görə trayektoriyası dəyişmir, düz xətti bərabər sürətli hərəkət edəcək. Onu gösteren vektör burada 3 ile işare olunub. Yəni 57 A variantı. E, 59 nömrəli testə baxaq. E, qarşılıqlı təsirdə olan e, magnitlər e, sükunətdədir. Onlara təsirlə sükunət sürtmək verən nisbəti nəyə bərabərdir? E, 55 nömrəli testdə verdiyim izahət bu testi üçün də keçərlidir. Yəni doğru cavab 1 olacaq D variantı. 61. Kəmiyyətlərdən hansı vektorialdır? E, burada elə birincisi, yəni maqnit sahəsi induksiyası vektorialdır. A variantı. Bu tip testlərdə mütləq o birisi variantlara da baxmaq lazımdır. Yəni qalan bütün e, variantlarda göstərilən kəmiyyətlər e, skalyardır. 63 nömrəli test tapşırığı eyni sual. Yəni kəmiyyətlərdən hansı vektorialdır sualı qoyulub? Burada da e, temperatur değil, kütle değil, təcil C variantı. 65. Yükü Q, e, kütləsi M olan zərrəcik birciz elektrik sahəsində T zaman müddətində S yer dəyişməsi edərsə, sahənin intensiv modulu hansı ifadə ilə təyin olunur və başlanğıc sürət də sıfırdır. E, elektrik sahəsində hərəkət edən yüklü zərrə təsir göstərən qüvvə F beraber QY düstina hesaplanır. F de beraberdir MA olduğundan Newton ikinci kanunu. MA beraber QY ve bizden de soruşur e, sahanın intensivli bir de e, S yer değişme belirtinden S beraberdir AT kvadratı bölünsün iki düsturunu tetbik etsek buradan e, biz yani e, anı tapıp buradan e, S beraber buradan yazabilirim. 2S beraberdir AT kvadratı. A da beraber 2S bölünsün T kvadratı. MA beraber QY'de biz A'nın yerinde demeli M A'nın yerine yazırıq 2S bölünsün T kvadratı. beraber QY. Buradan da olacak Y beraberdir. E, 2MS bölünsün QT kvadratı. 2MS bölünsün QT kvadratı. Bu da doğru cevap deməliklə A variantı. 67 nömrəli test tapşırığına baxaq hansı cihazda yüklü zərrəciklər maqnit sayəsində meyl etməsindən istifadə olunur. E, kütlə spektrafında kütləsini e, elementar zərrəciklərin kütləsini dəqiq təyin etmək üçün kütlə spektrografından istifadə olunur və orada da yüklü zərrəcik maqnit sahəsi meyl etməsinə, yəni əyrilik radiusuna görə daha dəqiq ölçmək olur. 69 Bu da göstərdi. Hansı ifadə termodinamik sistemlər üçün enerjinin saxlanması qanunun riyazi ifadəsinə uyğundur? E, deməli, sistemə verilən istik miqdarı Q nəyə sərf olunur? Daxil enerjisinin dəyişməsinə və xarici qüvvələr üzərində qazın gördüyü işə. Deməli, doğru cavab elə A variantı olacaq 69-da. Sonra 71 yaydan asılmış e, cismin rəqs prosesinə tətbiq olunan tam mexaniki enerjinin saxlanma qanununun riyazi ifadəsi hansı variantda doğru göstərilib? Deməli, tam enerji e, tam mexaniki enerji, daha doğrusu kinetik və potensial enerjinin ani qiymətlərinin cəminə bərabər. O da A variantı. 73 nömrəli testə baxaq. Kütləsi M olan mənfi yüklü hissəcik bir cins elektrik sahəsində hansı təcillə hərəkət edir? Deməli, burada e, bu yüklü zərərciyə fikir verin. E, e elektrik sahəsində olduğundan F bərabər QY elektrik sahəsinin e, qüvvəsi bir də mj ağırlıq qüvvəsi təsir göstərir yüklü zərrəcik deməli, birci seksion hansı təcil hərəkət edirdirsə, burada e, mənfi yüklü zərəcə təsir göstərən qüvvə Y intensiv vektorun əksinə yönəlir. E, o cümlədə MJ də aşağıya doğru yönəldiyindən onda e, Newtonun ikinci qanunda həmişə deyir ki, F burada əvəzləyici qüvvədir. Onda təcil verən qüvvələr e, Q, Y elektrik sahəsi, və MJ ağırlıq qüvvəsi. Bu iki qüvvənin təsiri altında cisim, yəni e, mənfi yüklü zərrəcik A tərcini alır. Bizdən də A-nı soruşur. Onda A bərabərdir QY üstəgəl MJ bölünsün e, M olacaq. Bu da hansı variantdadır? D variantında. 75 nömrəli testin cavabı Bircins elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinin əksi istiqamətində sahə daxil olan neytron necə hərəkət edəcəkdir? Neytron sahəyə necə daxil olmasına asılı olmayaraq e, ona sahə tərəfinə heç bir qüvvə təsir göstərilmir. Ona görə də o düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edəcək. Yəni 75 nömrəli testin cavabı C variantı. 77 nömrəli testdə sual belədir. Birgic elektrik sahəsinin qüvvə xətənin əksi istiqam sahəyə daxil olan elektron necə hərəkət edəcəkdir? Deməli, elektron y intensiv vektoru istiqamətində daxil olarsa, bərabər yavaşlayan y intensiv vektorun əksi istiqamətində isə bərabər yerləşə hərəkət edir. Yəni, doğru cavab A variantıdır. 79-dan aşağı testlərdir. Nəzəriyyəni yaxşı bilən uşaqlar üçün sürətlə yaza bilərlər. Birgiz maqnit sahəsinə maqnit induksiyası qüvvə xətlərinin əksi istiqam daxil olan proton necə hərəkət edəcək? Müsbət yüklü zərərcik Y intensiv vektorun əksi istiqamətində daxil olubsa, o bərabər yavaşlayan hərəkət edəcək. Onda 79-da doğru cavab görürük biz. Düz xətli bir cins maqnit sahəsi Hə, üzr istəyirəm, burada elektrik sahəsi kimi düşündüm mən, burada bircis maqnit sahəsi. Maqnit sahəsinin bir induksi vektoruna paralel olaraq daxil olan, yəni induksi vektor istiqamətində və ya əks istiqamətdə fərq eləməz. İstər müsbət yüklü, istər mənfi yüklü, istər e, yüksüz zərrəcik. Düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edəcək, yəni D variantı. 81 nömrədir. Eyni bir cins elektrik sahəsi hansı zərəcik ən böyük təcil alacaq? Təcil kütlə ilə tərs mütənasib olduğundan hansı yüklü zərəcin kütləsi böyükdürsə, onun aldığı təcil ən kiçik olur. E, kütləsi kiçikdirsə, təcil böyük olur. Burada da antiproton, proton, neytron, arpüsəcik, elektron ən kiçik kütləyə malik zərrəcik elektrondur. Onda onun aldığı təcil ən böyük olacaq. 81 Y variantı. 83 nömrəli test. Bir cins maqnit sayəsində maqnit induksiyanın qüvvə xətdən əksiskan daxil olan elektron. Da onu oxumuram, bundan əvvəlki testdə izahat vermişəm. Düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edir, yəni 83 olacaq Y variantı. Yəni bu testlərdə diqqətlə fikir vermək lazımdır ki, e, elektrik sayesinden gelir söhbət yoxsa maqnit sayəsindən gelir söhbət. 85 bir cins maqnit sayəsində maqnit dincinin qüvvə xətləri istiqamətində daxil olan proton necə hərəkət edəcək? Düz xəttli bərabər sürətli, yəni 85-də cavab B variantı. 87 nömrəli test. Deməli, e, motor, motorollerin e, mühərriki 1 saatda 2 kilogram yanacaq sərf edərək gücünü 6 kilovata qədər artırırsa onun faydalı iş əmsalını hesablanması tələb olunur. E, əslində bu test tapşırığı o qədər çətin deyil 87 min. Burada e, birincisi nəyi bilməliyik? Faydalı iş əmsalı düz durun. A tam bölünsün, üz istəm, A faydalı, faydalı, bölünsün A tam, vurulsun 100%. Yəni, faydalı şəmsal düsturu budur. Faydalı işin tam işə nisbətinin faizlərlə ifadəsi. Bəs əsas məsələ nədir düstur biləndən sonra? Faydalı iş hansıdır burada? Tam iş hansıdır? Burada deməli 2 kiloqram yanacaq, e, yanarsa bu zaman E, ayrılan istik miqdarı A bərabərdir Q. Bu tam işdir. O da e, hesablanır deməli M vurulsun Q düsturu ilə. E, tam işə e, tam iş isə burada e, yanacaq sərf olunarkən gücü 6 kilovat olubmu? Bu kilovat hesabına 6 kilovat hesabına görülən işdir. O da A bərabər buna tam yazaq, buna faydalı yazaq. Ee, deməli, e, NT olacaq. Onda biz yazırıq paydaşım sağ düsturu e, NT bölünsün m vurusun 100 faiz. O da bərabərdir. N 6 kilovatda 10 üstü 3 yazırıq. T 1 saatda onu 3600 yazırıq saniyelerine göstərməlik. M 2 kilogramdı. E, Q 3 tam onda 6 Bruce'un 10 üstü 6 yazdı. Bu 10 üstü 7 olmalıydı. E, Bruce'un 100 faiz. Burada da ihsarları aparandan sonra alırız 30 faiz. Yani B variantı. Burada demeli e, verilən testdə e, 10 üstü 6 yok 10 üstü 7 olmalıydı. E, Və növbəti test tapşırığı e, 89. Burada e, M kütləli lift sabit V sürətlə yuxarı qalxır. Məhrikin sıxaclarındakı gərginlik U verilib. Paydanın şəmsil K payız olarsa ondan keçən cəryan şiddətinin hesablanması tələb olunur. Burada ben faydalı şemsal adeten biz e tane yazırız. Burada k verildiğinden k beraberdir. M bölünsün P T vurulsun 100 Ee, o da beraberdir. M J e, demeli burada H'ı biz yazabilirik. V T yol oldu da. E, P'ni gü, e, gücü yazabilir elektrik saha U vurulsun I yani gerginlik ve ceryan şiddeti vurulsun zaman vurulsun 100 faiz. Buradan da bizden ceryan şiddetini soruşur. I beraberdir. M, J, V e, vurulsun 100 bölünsün U vurulsun K faiz. Bunu da görürük biz hansı variantda? Elə A variantında. 91 nömrəli testdə sual belədir. Birinci maddi nöqtə müstəvi güzgünün sətinə perpendikulyar. İkinci maddi nöqtə isə paralel istiqamətdə güzgüyə nəzərən V sürətlə hərəkət edirlər. Birinci nöqtənin İkinci nöqtənin güzgüdəki xəyalına nəzərən sürətini hesablayın. Birincinin ikinciyə e, nəzərən sürətini tapın deyir, birincinin ikinciyə. Deməli, burada e, birincisi güzgüyə perpendikulyardır. Onda e, deməli, ikinci maddi nöqtə isə paralel skamı güzgüyə birinci nöqtənin ikinci nöqtənin güzgüdəki xəyalına görə. Deməli, E, ikincinin güzgüdəki xəyalı olduğu kimi qalacaq da, yəni ki, belə hərəkət eləyirsə, güzgüdəki xəyalı da eyni istiqamətdə qalacaq. Onda deməli, e, birincinin e, sürət vektoru belə yönəlib, ikincinin sürət vektoru isə belə yönəlib. Deməli, bu V1-dir, bu da V2. Onda V1, 2 olacaq bu e, istiqaməti belə və bunlar düz bucaq altında yönəldiyindən e, V1 2 bərabər kök altında V1-in kvadrat üstə gəl V2-nin kvadratı. Və burada da e, hər ikisi V sürətinə hərəkət elədiyinə görə e, V-nin kvadrat üstə gəl V-nin kvadrat, yəni 2V kvadratı o da olacaq e, V kökdə 2. V kökdə 2 cavabı C variantında göstərdiyim 91 C oldu. İndi 93 e, nömrəli testə baxaq. Gücü 1,5 kW olan istilik generatoru 1 saatda 200 qram kerosin işlədirsə, onun faydalı iş əmsalının hesablanması tələb olunur. Faydalı iş əmsalı düz duruq, ha, bərabərdir. 1,5 P, T, M, Q bərabərdir. Bayaq buna uyğun test eləmişik biz. Demək olar ki, ona uyğundur. Güc P demək 1,5 e, kilovat, yəni 10 üstü 3 yazırıq. E, zaman deməli 1 saatda bu 3600 saniyəyə çeviririk. M 200 e, qramdır. Bu 0,2 kiloqram deməkdir. E, sonra Q də 4,5 vurulsun 10 üstü 7. Bax, bu düstürdə görürsün 10 üstü 7-dir. Bayaq da 10 üstü 7 olmalı idi. 10 üstü 6 səhv düşür. Bərabərdir. E, burada üzüsün, vurulsun 100 faiz də var. Burada düsturda da yazmaq lazımdır 100 faiz. Burada riyazi hesaplamalar aparmıram. Cevap 60% olur ki doğru cevap C variantı. Növbəti 95 nömrəli testə baxaq. Deməli, müstəvi güzgünün sətinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən iki maddi nöqtənin güzgüyə nəzərən sürətləri göstərmişdir. Birinci nöqtənin ikinci nöqtənin güzgüdəki xəyalına nəzərən sürətini soruşur. Yenə deməli, 91 nömrəli testdə olduğu kimi B1 2-ni soruşur. B1 2. Deməli, bunlar hər ikisi e, güzgüyə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət eləyir. E, onda e, V1 2 bərabər V1 çıxılsın, e, V2 müstəqil güzgün. Aha iki maddi nöqtəni güzgüyə düşürəm. Birinci nöqtəni ikinci nöqtənin güzgüdəki xəyalına görə mən deməli burada e, şəkildə görürsüz deməli ikincinin güzgüdəki xəyalı birinciyə doğru hərəkət eləyəcək. Yəni birinci V bir bərabərdir V sürətində belə hərəkət edirsə, onda ikincinin güzgüdəki xəyalı onun əksinə hərəkət eləyir V sürəti ilə. Onda əgər biz OX oxunu belə e, yönəltsək, birincinin proyeksiyası müsbətdir, ikincinin proyeksiyası mənfi olur. Onda V çıxılsın mənfi V, o da 2V olacaq. E, digər tərəfdən deyir ki, e, bir-birinin əksinə yönəlibsə e, sürət vektorları, e, onda birincinin ikinciyə və ya ikincinin birinciyə sürətini, nisbi sürət soruşulursa, onda sürətlər toplanır. 95-də A variantı. 97 nömrəli testə baxırıq. E, kütləsi 10 qram, yükü Q1 olan külə Q2 yükün elektrik sahəsində ondan 30 sm məsafədə tarazlıqdadır. Demək, bu Q2 yükü öz ətrafında elektrik sahəsi yaradıb bir yükü həmin sahəyə gətirilib və 30 santrim məsafədə tarazlıqdadır. Kürənin yükünün hesablanması tələb olunur və dünyəvi sabit də verilib. Deməli, burada biz nəyi bilməliyik? Bu e, kürəciyə e, MJ ağırlıq qüvvəsi və e, bunlar arasında klon qarşılığı təsir qüvvələri var. Əgər bu qüvvələrin təsiri altında bu külə tarazlıqdadırsa, deməli, mg ağırlıq qüvvəsi e, F klon qarşılıqlı təsir qüvvəsi ilə tarazlıqdadır deməli. Biz buradan mg bərabərdir F klon qanunundan düsturu Q1 vurulsun Q2 R kvadratı yazırıq. İndi verilənləri yerinə yazsa M 10 gramdı. Yani 10 vurulsun 10 üstü menfi 3. J 10'du. K 9 vurulsun 10 üstü 9. E, birbirine beraber birinə bərabər olan Q vurulsun Q, Q kvadratı. Aradaki mesafe 30 santimetirdi E, santimetre santimetr 0,3 e, metrdi deməli. Onu e, 10 üstü yazanda daha yaxşı olur. 30 santimetr 30 virüsün 10 üstü mənfi 2 metrdir. Bunu kvadrata yükseldiğinde 30'un kvadratı virüsü 10 üstü mənfi 4 olur. Buradan da yine riyazi hesaplamaları göstermirəm. Q kvadratı beraber 10 üstü mənfi 12 olur. Q de beraber 10 üstü mənfi 6 e, klon. Bunu da biz e, mikro klonla gösterebilirik. Yani 1 mikro kulon. Onu da görürük biz doğru cevap hansı variantdadır? B variantı. 97 oldu. Doğru cevap B variantı. 99 nömrəli testə baxaq. Yüklü kondensat lövhələri arasında məsafə 2 sm elektrik saat intensivliyi isə 3,6 volt bölünsü metrdir. 10 üstü mənfi 6 kulon elektrik yükünün bir lövhədən digərin yer dəyişməsi zamanı görülən işi hesablayın deyir. A bərabər ümumi şəkildə mexanikada e, F vurulsun S düzdür. Burada elektrik sahəsində hərəkət elədiyinə F yerinə yazırıq Q, Y, S. O da bərabərdir. Q deməli bizə verilib burada 10 üstü mənfi 6 kulon. Y verilip 3 vurulsun 10 üstü 6 volt bölünsün metre. S yer değişme de 2 santimetredir. Onu metre çevirende 2 vurulsun 10 üstü mənfi 2. 10 üstü 6, 10 üstü mənfi 6 bir-birini aparar. 6 vurulsun 10 üstü mənfi 2 jouldu. Burada da cevap bize e, yani joullarla dilir. Onu yazabilir. 0 tam %6 joul. Yani C variantı olacaq 99 nömrəli testin cavabı. 100 nömrəli test şifahidir. E, bir cins maqnit sahəsinin induksiya xətləri istiqam sahəyə daxil proton necə hərəkət edəcək? Təbii ki, düz xətti bərabər sürətli. B variantı.